يلا خويا عبر لنا الميزان الرش يلا عطيونا الله وسلمنا عليك يا رسول الله وما كنسمع والو واخا واخا يلا خويا عبدو عطينا طلقه السلف على الكتاب وخارجه السارع عشيه واخويا وعبدو واخويا عبدو تونا

الناس وصبري عليا جيب الخاتم ونجي نديك يا الحبيبة ونجيب واليا يا الحبيبة وراني نبغيك يا بنت الناس وصبري عليا جيب الخاتم ونجي نديك يا الحبيبة ونجيب واليا ما كنسمع والو الناس وصبري عليا جيب الخاتم وجي نديك يا الحبيبه ونجيب واليا يا الحبيبه وراني نبغيك يا بنت الناس وصبري عليا جيب الخاتم وجي نديك يا الحبيبه ونجيب واليا Thank you. know.